Saluton kai bon venon al nia tria Zamenhof amedito sur la vorto e de la unua congressa parolado en uh, Bologna Cemaro 1900 quin uh, mi legos el pagio 361 set comprenebile vi povas trovi la saman texton en multai ali ai loco en nur en la volumo fisica o vita Do, ci tiui vortoi estas tre famai, cae valoras la penon, mi pensas, cun mediti sur ili. Sancta estas por ni la hodiaua tago, modesta estas nia cun veno, la mont extera ne mut est pregi, cae la vortoi, ciui estas parolata in nia cun veno, ne flugos telegrafe al ciui urboi ca orbeto della mondo, ne cun venis estroi, nec ministroi, por shangi la politican carton de la mondo. Ne brilas luxai vestoi cae multego da imponantai ordenoi en nia salono. Ne bruas pafilegoi circa la modesta domo en ciu ni trovigas. Do, sufficias por mediti. Char post la danco, alla scienza eminenturo e alla ministro, alla urbe Zamenhof diras che la convena estas modesta. Chi al gi? Estu, estus modesta facte, se estas tia un da eminentulo iau la la la favoro della della della lingua venas de, de, de da homoi char fin fine la grava parto della conveno estas la bruo en l'extera mondo char la favoro della ministro ne signifas che li venis ne convenis con la stat estroi au estroi, por changi la politica in carton del mondo tio memorigas al mi la conveno in che io caso a casi post la grande militoi en la Europa historio la grande congresso exemple la congresso de Vienna Sed Zamenhof diras, ne estas nur gravuloi, ne la gravuloi, la gravae homoi. La modesta domo, cae facte la teatro estas suffice modesta, mi estis dum la Universala Congresso en Lilo, Esis tre interesa fe momento, tre cortuscia ancao, ciam oni legis, laut legis citiun paroladon en la loco, quam gi originale estis legita, do la gravezzo estas en la parto prenantoi. Do, tio estas interesa contrasto eh, la umi. Char shan, uh, shangas tui la focuson nia cara Zamenhof. Cai la shangio estis tre forta, char la paragrafo comencijas per la vortoi i sancta estas por ni la hodia tago. Estas ni la samideanoi estas ni, estas grupo, con identezzo. Cai la tuta afero estas sancta, do benata de Dio. Wow. Dio estas forta afero. Cai... Kai... parto prenante al virtual ai congresso al vecchi al virtual congresso al li era in contigio esperantista e ecte la corrine poco mi vere sta riga mila de mandon chu porni tiui momentoi i estas ne diro la ike tiel gravai, kiel po la pioniroi, kai aparte por Zamenhof, kai se ne, kial, ni starigol ni la demandon, kio non ni povas fari, por uh, meti la esperanta in momento in en la giustan voion lao niai aspiroi cae desiroi. Bone, mi de nove dancas vin, cae pardon petas pro la fusioi, mi ne comprenas cio casas con mia pendigilo de la telefono, sed mi clopodos solvi. Cae salutas vin de nove, gis morgao cae antauen sen fine.